Halo Minda Clover, hari ini saya sedang berada di daerah Pondokopi, tepatnya di kawasan BKT, untuk meliput sebuah motor modifikasi berjenis skuter Matic Vshoot Django. punyanya Mas Jangbon. Pengen tahu seperti apa hasilnya dan apa aja sih yang udah diubah, yuk ikutin saya. Wah, motornya cakep nih mas. Lagi diapain nih? lagi dipantau aja yang kurang melihat dari jauh kok oh, bagus gitu ya hmm, jadi saya penasaran mau tahu nih motor modifnya ini apa aja yang diubah boleh bisa jelasin mas yang pertama saya nih ubah cat dari pabrikan saya repaint lagi jadi biru agak keunguan panel-panel listnya nih saya waterprint karbon sampai CVT-CVT-nya Terus handle rem saya ganti RCB, spion Rizoma, hand gripnya Rizoma juga, knalpot saya pakai x tapi leherannya di custom, ban pakai Metzeler Nah, yang terakhir ini nih, jok saya pakai MBTEC Premium Carrera. Konsepnya diamond cut. Boleh tahu nih bikinnya di mana nih, Mas? Ini bikinnya dekat rumah sih. Baim, Baim seat ya. Detail sih si Baim. Konsep saya begini, minta list dikuningin sama dia emang udah paham dia maksudnya. terus kelebihannya ini juga enak gitu pakai touring atau apa harian empuk nyaman banget malah pakai ini nggak panas jarak jauh jadi nyaman jadi nggak keganggu ridingnya Oh ya mas, tadi kan sudah ngomong joknya nyaman nih. Coba dudukin dong, saya pengen tahu nih. Oke. Nah, iya nih. Kayak, kayak nyaman pas banget. Nyaman apa? banget. Serasa duduk di sofa, sofa berjalan. Nah. <laughs> Memang Inditex is the best.